मेरी जिज्ञासा शिक्षा प्रणाली को लेकर है जब गुरुकुल पद्धति में हमारे पूर्वज भाषा व्याकरण न्यायशास्त्र चिकित्सा भूगोल खगोल अस्त्र शस्त्र ज्योतिष जैसे ज्ञान को तो धारते ही थे वे पक्षियों की बोली नक्षत्रों की चाल पशुओं का व्यवहार पेड़ पौधों की उपयोगिता एवं मौसम की स्थिति अनुसार भोजन से स्वास्थ्य तक की समग्र जानकारी प्राप्त कर लेते थे जबकि आज का शिक्षित न तो पशुओं को न ही वनस्पतियों को न ही पक्षियों को ही पहचानता है उनकी बोली व्यवहार तो बहुत दूर की बात है न ही व्यवहारिक है और न ही चारित्रिक गुणों से युक्त है न ही उनके एटीट्यूड का डेवलपमेंट हुआ ना ही फाइनेंस मैनेजमेंट और ना ही उसे देश के कानून की समझ है तो प्रभु मेरा आपसे निवेदन यह है कि कृपया इस महती दिशा में मार्गदर्शन देकर शिक्षा में वो गुणात्मक परिवर्तन कर जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और पुनः हम महसूस करें कि विद्या ददाति विनयम चरित्र हो रहा है प्रभु जब हम देववाणी संस्कृत बोलते थे तब हमारे पूर्वज देवतुल्य होते थे व्याकरण मात्रा पिंगल से समृद्ध हिंदी बोलने वाले मनीषी तुल्य होते थे परंतु आज की चरित्रहीनता और विदेशी भाषा का बढ़ता प्रयोग में क्या कोई सहयोग है कृपया मेरी इस चीज का योग्य उपचार करें <laughs> इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया आपकी आपने जो बातें उठाई बहुत गंभीर है और सारे देश के लोगों को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है आपकी बात को तो मैं एक ही वाक्य में समेटता हूँ पहले शिक्षा मिलती थी अब डिग्री दोहराऊँ पहले हमें शिक्षा मिलती थी अब डिग्री मिलती है जब शिक्षा मिलती थी तो हम बहुत कुछ सीखते थे और परिपक्व हो जाते थे जीवन व्यवहार में हमें कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ता था अब लंबी चौड़ी डिग्रियां मिलती है बड़ी बड़ी उनको देखते रहते हैं पर वो डिग्री लेकर के भी आदमी भूखों मरने की नौबत पाता है वस्तुतः हमारे यहाँ कौशल और दक्षता इस पर बहुत फोकस किया गया है इसका विकास होना चाहिए शिक्षा का यही मकसद है डिग्री किसी काम का नहीं हमारा विकास होना चाहिए और बौद्धिक के साथ साथ नैतिक चारित्रिक और भावनात्मक विकास भी हो आज बौद्धिक विकास भी केवल ऊपर ऊपर हो रहा है जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई बातें नहीं आ रही इसके दुष्परिणाम हैं अब ये चूँकि अंग्रेजों की शिक्षा नीति का अनुकरण लगातार चल रहा है अब राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार बनी है अगर ये सरकार सच्चे अर्थों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है तो मैं तो यही चाहूँगा सबसे पहले शिक्षा नीति पर सुधार करें मैं काली की उस शिक्षा नीति की पुनर्समीक्षा करके शिक्षा नीति में बदलाव लाए और उसमें उन सारे तत्वों का समायोजन किया जाए पुरानी जितनी भी कमियां थी उसे दूर करे और आज की जितनी अच्छाइयां उनको समाविष्ट करके एक ऐसा समन्वित रूप बनाए जिससे भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके